Bonjour, je vais vous montrer comment faire une gamelle pet shop. Alors, il vous faut un bouchon de colle et un morceau de papier. Alors, le bouchon de colle reste la gamelle. Et pour faire les croquettes, vous allez couper des petits bouts de, de papier et les mettre en boule. Et ça serait bien de prendre du papier de couleur pour faire la couleur des croquettes. Après, etc. etc. Là, il ne sait pas de couleur, mais pas peut autre chose que des croquettes. Voilà, une gamelle. Au revoir.